Vendimi i BE-së të gjitha telefonat të kenë karikues të njëjtë ju lutemi bëni subscribe e sato Bashkimi Europian ka vendosur që t'u diktojë kompanive të prodhimit të celularëve që të prodhojnë fishe të ngjashme të karikimit duke i dhënë kështu fund diferencimeve në këtë kategori. Ky është vendimi i parë i këtij tipi në botën e teknologjisë dhe sipas Brukselit bëhet për t'u kursyer konsumatorëve deri në dyqind e pesëdhjetë milionë euro në vit blerje kabujsh karikuesi, që zakonisht variojnë nga modeli në model. Ndryshimi u propozua nga eurodeputeti Alex Saliba, i cili tha se u shty nga zhgënjimi i shprehur hapur nga konsumatorët europianë për shpenzime dhe kosto shtesë për modelet e reja të pajisjeve celulare. Më së shumti ankesat kanë ardhur nga përdoruesit e modeleve iPhone dhe Android. Shumica e telefonave të tyre përdorin koka, apo porta të ndryshme, Android-et përdorin forma USB-e, ndërsa Apple favorizon kabllot e quajtur Lightning. Vendimi i BE-së pritet të sjellë reagime nga kompania amerikane Apple, që tani do të duhet të ndryshojë versionet e reja të telefonëve me porta të ngjashme si modelet e tjera. Në Bruksel mendojnë se ky vendim do të ulë ndjeshëm edhe prodhimin e mbetjeve, pasi konsumatorët e celularëve mund të përdorin edhe karikues të vjetër. Sipas përllogaritjeve mendohet se prej këtij vendimi mund të reduktohen deri në një mijë ton mbetje elektronike në vit. Vendimi pritet të hyjë në fuqi në vjeshtën e vitit dy mijë e njëzet e katër duke diktuar që të gjithë karikuesit me USB-C të kenë të njëjtin standard. Rregullorja e re prek edhe sektorin e prodhimit të kamerave digjitale. Kështu për karikuesit e rinj do të preken edhe kompanitë si Samsung, Huawei apo Fuji. BE-ja do të ketë gjithashtu fuqinë për të vepruar ngjashëm edhe për karikuesit me wireless, të cilët po fitojnë shpejt popullaritet.